여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘 해볼 카 쿠리코몰레 가짜 그리기 이 펜으로 가짜 눈을 그린 뒤 쿠리코를 괴롭혀 보도록 하겠습니다 <laughs> 어 지금부터 그룹과 이걸 눈치를 채지 못할지 한번 가보도록 하겠습니다 여러분도 정말 기대되시죠? 출발 출발 그 후 기히 <coughs> 아 됐어? 몬스터 여러분 안녕하세요, 안녕하세 브레이크 클릭거입니다 김경식입니다 <laughs> 例えば池田教師どうだった考えよりもいろんなものもあったし、うん、駅降りてからもういろいろあるみたいな感じだったで方言が可愛いし、うん、今日はやりたいことがあって、はい、悩み相談をやりたいと思いますや私たちが悩み相談やるときに、ね、キム・ジョンシ君はついついふざけてしまう冗談をやってしまうので今日は真面目にやってください今日は真面目に私は聞きますなんで同じこと言うのじゃあ、いやいやい、え、はそれで それ悩みが女性から来たものですかあうん女性から来てます女性から来てますそれなら何 <laughs> 何何があるかそれなら女性からええ何があるかなじゃなくて私が話すんだけど今ああ古く話しますねじゃああえー、バナナウユさんからの質問ですありがとうございますありがとうございます、えー、私の彼氏は韓国人 かに日韓カップルならばそんな意見がめっちゃいろいろがありましたね、うん、ありますあります韓国人の人って趣味とかがあったらすごいなんか集中するイメージがあります次、うん、ヤンニョムチキンさんからの3段です美味しそう韓国人の男性はやっぱりスキンシップが多いんですか、うん、어떻게생각해요자기자기왜왜 で私考えなんか今回のトピックはどうも面白くけどもキラキラになってるわあえやばいなベルトチャージも私ベルト痛いわベルトチャージもこれいつもより確かにかっこいいなと思うけど私ねありがとう次目を開けて話してね今開けましたよ もうお兄ちゃんからのプレゼントだったのにブルーのやつが減ってるんですけど <laughs> ちゃんと皆さんの相談コーナーは今度やることにしますじゃあ私っていつになったらちゃんとクッキーとくできますごめんなさい <laughs> おばあちゃんみたいやばいちょっと今見てちゃぎ自分の顔やばいよのぐ <laughs> りやのぐりいつアイディアしたの